Daniel Arcano. Arcano. Arcano. обладают миром, как наркотик, как наркотик. Текстом моих песен вызывает рвоту, рвоту, рвоту. Кровью потом разорву я все пороги, все пороги. Из куска говна я завалю весь мир на троне, мир на троне. Эти мани для чего? Я богатый, ну и что? Я не бомж, на мне ковш, очень много денег в нем. Я звездатый вот на троне, адам машин э, по миру э, гадили э, пони. Чего, чего? Yeah, wow, wow, my flow умен как Платон Твои лямы, как мои дамы, а деньги на ангел мани Я силен, как ангел в рай, оу, да, ты во тьме, я в тебе, ты во мне Я крутой, ты тупой, я качок, ты кабачок, я баклажан, ты кабан, ха! so cold.